hello and welcome friends Google sheet सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में क्या खास है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है इनकी प्राइस लिखी हुई है यूनिट और यहाँ पर हमें टोटल करना है तो पहले हम क्या करते हैं ये जो प्राइस है इसका फॉर्मेट बदल देते हैं इसका फॉर्मेट हम जैसे कि करेंसी फॉर्मेट बना देते हैं इसको रुपीज़ के फॉर्मेट में लेके आते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे यहाँ पर आपको नंबर दिखाई पड़ेगा नीचे आएंगे इंडियन रुपीज़ ये मिल जाएगा आपको बस इंडियन रुपीज़ पर कर दीजिए क्लिक हो गया काम यहां पर ये जो फॉर्मेट है टोटल का इसे भी हम इंडियन रुपीज ही रखेंगे तो वापस से फॉर्मेट पर जाकर के नंबर पे जाकर के पहले ही इसे हम इंडियन रुपीज के फॉर्मेट पे बदल लेते हैं अब यहां पर हमें टोटल करना है तो टोटल जैसे कि आप जानते हैं is equal to is equal to यहां पर लगाएंगे हम इज इक्वल टू लगाने के बाद ये देखिए ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया यानी कि पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे मैनुअली और फिर इंटू का साइन लगाएंगे और इंटू का साइन लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे वैसे तो यही सेलेक्ट कर दिया है खुद ही सेलेक्ट कर दिया है इसने तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे डबल क्लिक तो सबका आ जाएगा तो ये तो आ गया लेकिन अगर हम इस पर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं ठीक है ये देखिए इस पर हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं ये देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं तो ये हमने अप्लाई कर दिया फिल्टर ठीक है अब फिल्टर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आप फिल्टर भी कर पाएंगे लाइक आपको जिस हिसाब से फिल्टर करना उसके हिसाब से आप फिल्टर भी कर सकते हैं तो मान लीजिए लैपटॉप नहीं चाहिए कीबोर्ड नहीं चाहिए केवल इन्हीं का हमें टोटल चाहिए तो यहाँ पर अब हमको अगर टोटल करना है जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं तो इज इक्वल टू सम लगा करके टोटल कर देते हैं तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो ही जाता है तो ये देखिए ये टोटल आ गया है लेकिन अगर हम यहाँ से फिल्टर चेंज करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर आए और यहाँ पर हम अगर कीबोर्ड को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इस टोटल पर कोई असर नहीं पड़ता है लैपटॉप को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि दो लाख अट्ठासी हज़ार दो सौ ही ये रह रहा है ठीक है जबकि इसका टोटल भी चेंज हो जाना चाहिए लेकिन ये इतना ही रह रहा है फिर देखिए फिर मैं इसको यहाँ से फिल्टर हूँ जैसे लाइक चेयर हटा देता हूँ ये चेयर मैंने हटा दिया और यहाँ से डेस्कटॉप हटा देता हूँ ये दो चीज़ें मैंने हटा दी अब यहाँ से ओके कर देता हूँ नीचे आकर के तो भी देखिए दो लाख अट्ठासी हजार दो सौ ही ये रह रहा है ठीक है यहां पर प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सब टोटल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए यूज करेंगे तो देखिए कैसे subtotal is equal to subtotal तो हमें सब टोटल करना है अब इसमें एक कोड होता है पर्टिकुलर जैसे आपको ऐड करना है तो नाइन कोड होता है इसके लिए तो कॉमा दे दीजिए नाइन लिख करके और नाइन लिख करके कॉमा देने के बाद इसको यहां से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है तो ये आपको ऐड करके दे देगा इन सबको ठीक है अब इसको मैनुअली भी मैं ऐड करके दिखाता हूं अभी आपको छियासी रुपए हो रहा है अगर हम सम का फॉर्मूला लगा करके इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं लाइक यहां पे देखिए सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा लेता हूँ यहाँ तक तो आंसर क्या आएगा आपका छियासी आंसर तो सेम ही आ रहा है तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया क्यों मैं सब टोटल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब टोटल को यूज करने के पीछे रीजन है यहाँ पर हमने फिल्टर यूज किया है तो अगर हम यहाँ से इसको फिल्टर कर लेते हैं लाइक टू नहीं चाहिए थ्री नहीं चाहिए इन दोनों को हम हटा देते हैं देखिए कुछ इस तरीके से ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पर तो ये दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों को हटा देंगे तो ये रिजल्ट अपने आप चेंज हो रहा है इसके पहले क्या था ये देखिए इसके पहले ये था छियासी सात सौ और इसके बाद क्या हुआ ये देखिए इसके बाद छियासी दो सौ हो गया देख रहे हैं जबकि आप अगर सम फॉर्मूला यूज करते तो ऐसा नहीं होता देखिए मैं सम फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे सम फॉर्मूला लगा देता हूं देखिए सम फॉर्मूला रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा तो ये रिजल्ट तो आ ही गया आपका देख ही सकते हैं रिजल्ट आ रहा है आपका लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ छियासी सात आया है यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं और यहाँ से मान लीजिए 1200 मैंने हटा दिया हटा दिया और यहाँ से जा करके और ओके कर देता हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ओके कर दिया तो रिजल्ट आप देखिए छियासी सात सौ यहाँ बना हुआ है ये प्रॉब्लम है तो सब टोटल को इसीलिए यूज किया जाता है आई होप की बात समझ में आई होगी अब इसको आप चाहे तो ड्रैग कर सकते हैं सब टोटल लगाने के बाद अभी नहीं बल्कि सब टोटल लगाने के बाद तो यहां से पहले मैं सारे वैल्यूज को ले लेता हूं एक भी वैल्यूज को हम छोड़ेंगे नहीं पहले ले लेते हैं ठीक है ये ले लिया और सबका टोटल हम सब टोटल के थ्रू करते हैं तो ये लिखा मैंने सब टोटल ठीक है सब टोटल आ गया हमें ऐड करना है इसीलिए नाइन कोड है ठीक है अगर आपको काउंट करना होता तो थ्री कोड होता है इसके लिए अलग अलग कोड होते हैं आप मुझे बताइएगा इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा किसके लिए क्या कोड होता है ठीक है अब ये क्या करता हूं मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं ये पूरा हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया और अब इसको बंद करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए 86700 आ गया इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं फायदा हमारा है इसमें ड्रैग करने में जैसे मान लीजिए ये कुल मिला के कितने यूनिट्स है थ्री फाइव एट हो गया और यहाँ 12 हो गया और 15 हो गया 17 हो गया और 23 कुल मिला के 23 यहाँ पे है ठीक है अगर आप यहाँ से इसको हटाते हैं तो ये रिजल्ट अपने आप बदलता जाएगा देखिए यहाँ दो हटा दिया मैंने और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे ये अपने आप 21 हो जा रहा है लेकिन सम फॉर्मूला यूज करते तो ऐसा नहीं होता आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video